Ich möchte zeigen, wie man mit einem ganz normalen Bürotacker ein Heft baut. Dazu muss man ein paar Tricks wissen oder einen Trick wissen, denn wir können ja mit so einem Bürotacker, wenn man das hier in der Mitte tackert, nicht irgendwie tackern. Das funktioniert ja nicht, ne? kommen wir nicht hin. Und deswegen verrate ich euch gleich diesen Trick. Was brauchen wir? Ein Tacker, wir brauchen Papier, und hier habe ich schon wieder meine vier Blätter ineinander gelegt und habe einen Umschlag dazu gemacht. Dann brauche ich eine Pappe. Und zwar nehme ich so eine Wellpappe. Die sollte nicht zu hart sein, weil wir da reintackern müssen. Ist die Pappe zu hart, dann schließt sich die, äh, diese Klammer gleich und das wollen wir nicht. Ich habe mir bereitgelegt so einen Endklammerer, falls eine äh, eine Klammer nicht gerade reingeht, das kann passieren, und eine Schere zum Zubiegen. Denn das Ergebnis sollte so ausschauen, dass hier in der Mitte die, die Klammern sind, die dann noch geschlossen werden. Hier habe ich mein vorbereitetes Heft. Ich achte darauf, dass alles ineinander, gut ineinander liegt und klappe es auf. Der Umschlag ist außen und oben für mich zu sehen. Ich habe hier auch schon mal die Stellen markiert, wo ich die Klammern hinsetzen möchte. Den Tacker kann ich öffnen. Auf jeden Fall, wenn der hier so ein Scharnier hat. Mit den meisten Büro-Tackern geht das. Und das ist nur ein ganz einfaches Modell. Jetzt setze ich den genau hier auf den Falz und drücke einmal und dann hier unten nochmal. So. Jetzt habe ich das hier festgetackert, aber das ist beabsichtigt. Die Klammern sind jetzt noch geöffnet. Und jetzt schließe ich sie mit der Schere oder mit irgendeinem anderen Werkzeug. So. Und das war's schon. Das getackerte Heft. <laughs> Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachbauen.